Oo ne güzel bir yatak bu. Sonra dedim ki İnanmıyorum. Beşi beş yerde. Gözüme girdi. Gözüme girdi. Gözüme girdi. Boing. Boing boing boing. Evet, öncelikle bilim olarak en açıklanası şey... Ee... <laughs> I was at this I was at this I was at this I was at this this this this this this this Düştü. Düştü. Düştü. Düştü. Ah, telefon kırıldı. Ee. Oh. Oh. Anca apıştım lan ben. Allah